oye Explotar el colchón Paso un día sin vernos, ella hasta te hice una canción Solo quiero ser miles, Pero junto a vos y quedar en los giles Pa' mí vale un millón Mami, vamos a vernos, vamos a comernos solo esta noche Madrugadas de invierno se hacen infierno, juro puro derroche Ciclos alternos, ritmo modernos, Hoy esperan el choque Que abre el tiempo, sí que yo miento, hoy no quiero reproches Hay dinamita para hoy prender la dinámica entre yo y vos, mujer Empieza a mover No me lo voy a perder Todos ya nos ven ¿Qué le vamos a hacer? La noche está prendida Y hace mucho calor Soltemos la rutina Mami, hagámoslo, la noche está prendida Y hace mucho calor, soltemos la rutina Mami, hagámoslo Mami, vamos a hacerlo, yeah me quieres lo sabes Yo lo quiero, I got it, ok Vayamos para algunos lugares, explotar y sus so ok Tú me quieres lo sabes, yo lo quiero, I got it, okay. Hay dinamita para hoy prender La dinámica entre yo y vos, mujer Empieza a ver. no me lo voy a perder, todos ya nos ven, ¿qué le vamos a hacer? La noche está prendida y hace mucho calor, soltemos la rutina. Mami, hagámoslo, la noche está prendida. Y hace mucho calor, soltemos la rutina. Mami, hagámoslo. Mami, vamos a hacerlo, yeah. Explotar el colchón. Paso un día sin vernos, ella. Hasta te hice una canción. Solo quiero ser mi pero junto a vos.